これあげよう破いてを使いなさいありがとうございますいいんですの私持っていますから困ってると思ってご親切に 私の姉さんね門付けなの母さんは門付けのお師匠さんよ女の子を三人うちに置いて浅草を回らせているの誰にも言わないでね 私末っ子なの二人の姉さんたち八つぐらいから稼いでいるの母さんが邪険なもんだからずいぶん苦労したらしいわでも私だけは割に可愛がられていたの末っ子だもんだからそしてお前にいい人ができたら いい人ができたら親子兄弟の縁を切ってやるって母さんも姉さんもよそんなこと言ってるの ばるね 歌わせてちょうだいよいいよダメだよなかなかいい子じゃないかうんいい子だね一遍歌わせてみようか、うん、よしなさいよつまんない何か歌わせてよね歌わせてね劇場やってくれ ゃん近頃やにほがらかに踊ってるわ怪しいわよそうよ怪しいわ変だわもし原因があんのよ私発見しちゃったわ何なのあのねあらそうまあ羨ましいわ思ってもらわなくて ったらだしないよ幾度教えたらできるんだよさあ初めからもういっぺんやってごらん ちえちゃん癖になるわよなんで表ちょうだいのかっぱモダンモダンモダンがあるのモダンちゃんほら何するんだ まんない歌歌うんじゃないよろくなこと覚えやしないどうして覚えないんだろうさあもっとやってごらんそれおできじゃないわニキビよあら嫌だニキビ しようとしたのにあこれいけねえ少しほらいいじゃないの負けときなさいよあらよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょと から教えたってダメよおどおどしちゃうだけで覚えられやしないわこんなに一生懸命教えてできないなんて勝手に惜しいおはるちゃんあんた教えてあげなさいはいおきぬちゃんこっちおいでよお染め千恵子ね近頃帰りが遅いしなんだか様子が変なんだけれども 男かなんかできたんじゃないかねそんなことないでしょ俺の真似でもされると困るからね苦労してやっと育てたと思ったら男をこさえて飛び出されたんじゃおっ母さんもやりきれないからね本当にさ 朗らかねあらねえちえちゃんなにあのね母さんがちえちゃんのこと心配してんのよあらなんであのねちえちゃんの帰りが近頃遅いって でから来月のお稽古でしょだからここのとこ遅くなるのよそんならいいのよだけど何かあったら姉さんにだけは話してね母さんが呼んでるわ。 何をぼんやりしてんの私青山さんのこと姉さんにだけ話そうと思っているのいいいいともその方がいいよ しだな大丈夫だよここでボートがひっくり返ったら死んじね青山さんと怖いうん嫌 <laughs> だよ千恵子となら親子心中と間違えられるのが関の山だよ私の母さんが子供と心中するように優しかったら僕と心中しなくても済むわけだね でもわからないわ落っこちる瞬間にきっと抱きついちゃうから高校の娘だってことになるね恋人に見えるようにするわどんなふうにいざとなればわかると思うのいざとなればね まおしまちゃんあんたもらい少ないんでしょ 計もらいがあったんだから取っときなさいすみませんいいお客さんだってあるわねもう少し稼いできなさい ってんの隠したりして嫌な子何を買ったのいらっしゃい みんな嫌な子ねどうして隠したりするの私おっかさんに言いつけ口したことなどあって少しぐらい内緒で何か買ったって構わしないじゃないかおっかさんが叱ったら 私に買ってもらったといいじけたり歪んだりするのみんなのためにどんなに悪いか知れないのよ分かったらいいわさもう一回りしてくるんでしょ行ってきなさい するとうまい汁が吸えるぜどうしたんだ今の二人連れな男は確か目の井のせがれだ目の井福岡の大きな料理屋さん女は確か踊り子だそれがどうかしたのか鈍いやつだなよしてちょうだいいいじゃねえかもっとそばへ寄んなよよしてよ <laughs> いいじゃねえか寄ったっていいだろ出してちょうだいよ ね歌わしてねさんビールはいなんかどうだっていいじゃねえかよってよいいじゃねえかよってって んのせいじゃねえよケチのやつ10銭や20銭でおもちゃでもなると思ってんの <laughs> 返してあげるわ生意気なやつだなあんたお帰りなさいよ少し口が過ぎるわよさあお帰りなさい ことだ他のことなら後や聞かねえが喧嘩じゃね酒くれはいはい会計を頼みますよ 屋姉さんじゃない 違いのないようにね私姉さんにだけは話そうと思っていたの帰って話すわねあんまり遅くならないようにねええねえ今日俺姉さんを見かけたのよえ姉さんをどこで田原町の停留場から電車に乗るところ それも帰って話すわね くそなたように泣かぬ蛍が に稼ぎもしないくせにどうして本なんか買うんだよいつでも少ない少ないと思ったら内緒でなんか買っちまうんだねそんなことをするんだったらどんな目に遭うか覚えているがいいただいま どうしたの稼いだお金を使ってきたりして少し凝らしてやらなきゃほんなら私が買ってやったのよ一生懸命働いてるんですものそのくらいのことしてやったっていいと思うわそんなことをするからだんだんつけ上がって悪くなるんだよ 余計なことはしないでおくれお前だってろくに稼いで気もしないくせにあらまた三味線壊してきたね腕の一本ぐらい折られたって三味線をかばうようでなきゃこの商売に出られるかってんだああ嫌になっちまうよ苦労して育てたって満足に働ける人間にはなりゃしないしさ 私が稼ぎにでも出ていた方がどんなに気が楽だか知れやしないよ物もらいか辻裏売りのようにどこへ行ったって嫌な目で見られたり突き出されたり家へ帰ったって優しい言葉一つ聞くんじゃなし おっかさんそれで満足に育つと思って生意気を言い出ないよお嬢様のご身分じゃないんだからね嫌だったら勝手にするがいいや俺みたいに男でもこさえて飛び出そうってんだろこんなものうああ吉がなんてことするんだよこんなもの な店なんかなくたって 何ぼんやりしてんだね早く片付けちまえまた喧嘩あんまりわからないこと言うもんだが。 姉さんが家出をしたんだって本当に無理もないと思うわ私もどっか遠いところへ行ってしまいたい にすまないと思っているわ私だけわがままにしていてそんなことなくてよせめてじえちゃん一人ぐらい素直に育ってくれなくちゃ姉さん寂しいわああの 千恵ちゃんのさっきの人ねいい人だと思うわあの人姉さんに会ったことあるって言ってたわそうよ私が鼻を切って困っていた時通りかかってハンケチをくれるっていうの優しい人ね おれん姉さんだって聞いたらきっと喜んでくれるわねえおれん姉さんを見かけたって本当に姉さんだったのかしら横顔だったしすぐ電車が出てしまったもんだからはっきりわからなかったけれど。 確かに姉さんよどんな様子をしてたのあんまり言いなりしてなかったわ何か変わったことでもできたんじゃないかしら 蓮姉さんここでこうやって涙をこぼしていたことがよくあったわ松屋の屋上が好きだったのねあそこからぼんやり遠くを見ていたこともよくあったわその頃からよ姉さんの生活が変わってきたの。 歩いていても姉さんに挨拶して通る不良が多くなったわ一緒に歩く私が邪魔になることもいろいろあったのねそんな時には三味線のバチで耳の後ろをかくのそうすると私はそこから姿を消したんだわ。 そのうちに三味線なんか持って歩かなくなったわある時なんかどこかのお嬢さんのようななりをしていたわ変装して不良の手先になっていたのね そのうちに小杉さんができたのよお互いに真剣な恋だったのねあの時ぐらい姉さんの幸福そうな顔見たことなかったわある日私に話したの ね小杉は劇場の真面目なピアノ弾きでしょ不良仲間の多い私と浅草近くで暮らすことなんてとてもできないのようべだって俺は俺たち仲間のものなんだ 誰のものにも差し合いしねえんだから俺に近寄らねえでくれこの人をどうしようってんだねおめえさんに近寄らねえようにお願いしてんのさ <laughs> 冗談言っちゃいけないよ私は殺されたってこの人とは離れないつもりなんだからね余計なおせっかいはよしてよ だけど私を取り戻そうとして小杉にどんなことするかわからないわ姉さんはどうするの堪忍してね私うちを出るつもりなのただ私が出ちゃった後染ちゃんや千恵子が余計苦労するだろうと思うと それがつらいのよそしてどこで暮らすとも言わずにうちを飛び出しちゃったんだわでも姉さんにはその方が幸福だったと思うの いらしいわ国のおっかさんの夢でも見ているのねそうねきっとでも夢にでも優しいおっかさんの顔を見られる子が羨ましいわさあもう遅いわ寝ましょうねええ 日もいいお天気だわ。 私いつかお姉さんに会えそうな気がしてよくここへ来るのあの頃姉さんはよくここへ来てたわねそうだったわねかけましょう昨日千恵子が姉さんを見かけたっていうの私もどんなに会いたかったか私も染ちゃんや千恵子には随分会いたかったわでもね 傘は達者ですわ千恵子も元気よそれより姉さんどうしてるのねえ話して小杉さんは患ってるの肺をもう治らないかもしれないわうちを出てから 幸福だと思ったこといくつきもなかったわ小杉は郊外で見つけた仕事すぐにクビになってそれから随分無理な仕事もしたのよそんなことが病気の原因だったのね覚えてるわあの晩のことその頃あの人はある工場の荷物の発送係をしてたのあの弱い体で力仕事だわ ないのねどっか悪い疲れたのじゃあ私が機械させてあげるわ <laughs> 赤ちゃんみたいね いたって 然いるもんな俺を食わしてくれるぐらいの稼ぎは楽だろうさまあそんなこと思ってるの私が悪い仲間んとこへ戻るなって親や兄弟を捨ててまで二人っきりでどんな苦労でもしようとしてきたのにあの人の気持ちはわかるの。 私に稼がせれば全身があんなだからきっとまた悪いことをすると思ったのねどうしても働きに出さないの体はますます悪くなるばっかり私がお使いに出て少し遅くなったりすると 顔見てるよりはそれは外の方がいいだろうさ嫌だったらいつでも出てきがいい出てけ出てって勝手なことすればいいや病気がそんなにさせるんだと思ったけどずいぶんつらかったわでも機嫌のいい日など んなに苦労させて本当にすまないと思ってるよえ私に言ってんのよしてよそんなこと俺はどうせ長いことのないと諦めてるんだだけど俺俺の死ぬまでは見放さないでくれよなまあ何を言うのかと思えばバカバカしいそんな気の弱いことでどうするの お願いだから元気出してよ体さえ丈夫なら楽しいこといくらだってあるわね私たちが初めてこのアパートへ来た自分面白かったわね私たちの仲のいいの評判だったのよやきもち焼いて嫌言った奥さんがあったわそれからほらお隣の書生さん面白かったわね 急に部屋の中でドタンドタンって言わしたり私たちの部屋の前通る時わざと「変だ」なんて大きな咳したりしてそうそうあの頃だったわねほら2人で夜あそこの畑へスイカの隅に行ったことがあったでしょあん時のあなたったら面白かったわいざ盗もうって時になったら急に震え出しちゃって「よそうよよそうよ」だなんて。 あんまりまうまうしてたら万人に「こら!」って怒鳴られちゃったでしょそん時のあなたの驚きよったらなかったわあんまり慌てて逃げたもんだからドブ中へ落っこってドブネズミになっちゃったのねそん時のあなたの格好ったら たのよでもやっと田舎へ帰って養生するって言い出したのじゃあ姉さんも行くのね田舎のうちってやっぱり困ってるらしいんだけどお互いに別れられないのよ 幸福だと思ったことはないけど不幸だとは思わないわ浅草へは何しに汽車賃を作りになの昔なじみに少しはお金を過ごしてくれる人もいるだろうと思っていつたつの明日の晩千恵子前いたがってるわ 前で見送らしてありがとう上野から多分11時15分よと行くわ来てねおっかさん相変わらずなのでも私ずいぶん強くなったわ苦労するわね ねえまだ痛いのかいお前また何か内緒で買って食べたんだろお染姉さん買ってくれたんですお前の食い地が汚いからいけないんだよ腹痛に頭痛気分悪しき時汽車汽船にお乗りの時人混みにお出かけの時 酒タバコを召し上がる時他人に接する時遠足旅行勉強執務に本品のご携帯はわずか56粒のご服用にてたちまち気分を爽やかに喉の渇きを潤し頭脳を明快にすること他のいかなる眼薬よりも優れておりますただいまお試し用を差し上げますお試みの上本日お買い上げの方には特用包み200粒入り20銭でございますが 特に実践にてお分かちいたします音声を使う時甲虫草木時にもぜひどうぞお試しくださいすいませんあの んずいぶん困っているのねお金おっかさんに頼んでもダメかしらダメダメ姉さんだっておっかさんに助けてもらうなんて考えてもしないと思うわ。 姉さんおきぬちゃん寝言言ってるのよ寝言じゃないんだろ熱があるんで上と言うんだよ の薬とってもよく効くんですって何少ないのね高い薬なのただなの蒸気でもらったのよなんだあれただだってきっと効くわよ まだ小屋の方へいいのどうしたの千恵子お金がいるのかいそんならそうとあっさり言えばいいじゃないかいい そんなら結婚したいとか何とか言えばいいじゃないかいいのよいいのいいのよ結婚なんかしなくたっていいのどうしたってのちっともわからないじゃないか 教えるよなんて言って連れてくるのそうだなあれですがじゃあ姉さんがいなかったりすると困るからなじゃあこう言えばいいじゃないかお世話になってる親戚の娘のことでそうそうご相談したいことがありますから、ね、そういやいいんだ ないのは分かってるけど一体何なのさやぼなことは聞くねじゃあ行こうぜちょいと待ってよお金先にもらっときたいんだがねあとだっていいじゃねえかじゃあ信用がねえんだな先にくれといたっていいじゃないか私にだって都合があんだからさじゃあまあおめえのこった前金で。 ご迷惑でもちょっとここで。 じゃあ私の役目これでいいのねあ 親戚の者などもひどく貧乏してますんで誠に厚かましいお願いですが少し御用立てをお願いしたいと思いましてあなたを信用しないというわけじゃないんですけど千恵子さんとも相談した上でできるだけのことはしたいと思います 千恵ちゃんのお姉さんですね怪我は大丈夫です大したことないんですでも早く医者行かなくちゃさあさあいいえ本当に大したことないんですあの何時でしょう えー、10時半です千恵子が楽屋口で待ってるんですけどここへ呼んできていただけないでしょうかあいいですともそれからともかく医者も呼んできますからあの千恵子は素直ないい子ですお願いしますわ じゃあ急いで行ってきますからね りがとう千恵ちゃんは千恵ちゃん稽古で遅くなるのとても来たがってたんだけどよろしくってああそう残念ね

お別れするわわざわざありがとうそれから姉さん千恵子にいい人ができたのよ喜んでやってねまあどんな人見たいわでももう会えないかもしれないわね 事のこと姉さんの分まで面倒見てやってね染ちゃんにだけ苦労かけて本当にすまないと思うんだけど頼むわねじゃさよならさようなら